私そろそろ帰るっちゃけど体調どう No me creería si te lo dijera. Ya ne. Dos horas después. Esto se va a poner feo. Are. これ大丈夫じゃないかも。Me estoy poniendo nervioso. Ah, caray. Mucho, mucho más tarde. すいませんだから10分だけ横になろうとしたらなんでここに立ち去れえ立ち去れ立ち去れってる場合じゃなかった早く仕事はお ち去ってあと5分くらい休んでもいいかもしれないダンビエンジョこんばんは立ち去って No 顔赤いああ Veremos qué sucede <laughs> 熱あるのにお仕事するの、今日は立ち去るのえ急にどうしたのだらだラ いやでもねやばいこれならずっと怒られてたいわ <laughs> でも立ち去ってくれないのあ一緒に落ちまでいたら立ち去れるすぐに帰ろうはい。秒で立ち去ろうこんなとこタクシーを呼ぼう